तुझे जब भी दूं मैं गवा ना भी दूं किस्मतों का लिखा मोड़ दूं बदले में मैं तेरे खुदा खुद गिरे सच कहूँ